Olá pessoal do F1 Horizon e hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês de Fórmula 1, mas eu vou jogar aqui F1 Race Star a demo, só que é a demo, beleza? Não, não tem dinheiro para comprar o, o jogo completo, então vou jogar a demo, tá? Já é legal a demo, vou iniciar junto com vocês aqui, beleza? Aí ó, joguei uma vez só e só, né? Bem joguinho de criança, sabe? <laughs> bem, bem crianção mesmo. Vou colocar a vibração aqui no controle. Ah. tá bom. É, vamos jogar aqui, é a única opção que tem. Dá pra colocar até 4 jogadores na demo não precisa na demo. E só tem a Alemanha, pelo jeito. É, vamos colocar mil, vamos colocar mil. e o cavalo. Escolher evento. Ah tá, escolher eventos, equipes. Ah, deixa eu ver um. Ah tá, pensei que era. Ah, ah tá, aqui escolhe. Piloto. Impulso no vácuo, segurado para primeira É, não tem muito aqui, né? Vamos com, com o botão. Né? Estrelas. Vamos estrela aqui, sei lá o que, que é isso. Estamos viajando no mundo lá para a Alemanha. 해 Nossa <laughs> Apertado da buzina aqui ó Dá um joinha pros outros aí ó Ó Escapou Ei, ei, ei Como é que enche o turbo ali? Uh. Dá licença aqui, cara. Ô louco. Muito vácuo. Nossa. nossa. Tá Ultrapassei na carçada. Eita. As rodas de ferro, que que é isso, cara? Nham. Né, oh, eita, que que é isso? Tá usando hack aí. Tá chovendo, cara. Eita, nós. Tá chovendo. Eu acho que tem algum jeito de, de carregar tudo, porque tem umas barrinhas ali. Não sei como, só <laughs> Fica dando buzeira toda. Vamos lá, vamos buscar o... Nossa, olha onde que o time tá, mano. Ah, esse aqui é... o é, eu usei à toa. Ó, o Vettel. Ei, que, que é isso, Vettel? Para de ficar apontando, cara. Bibi. Beleza. Olha o turbão aqui. Nham. Chovendo. Eita. O pneu slick na chuva, socorro. Bip, Ah, não vou chegar em primeiro, cara. Bosta não, tô na grama. Acelera, carrinho. Ah, mano, eu queria carregar o negócio ali, eu sei. Eu sei que dá pra carregar, cara. Como é que carrega? Tá louco? Perdi só porque não dava pra carregar, mano. Ah, safety car não. Dá um balão então. Hein? Nada a ver. Ah, não. Então. Cadê o safety car então? Ah, Por que, que tem uma grama ali no meio, mano? Não vai nem sentido. Não! Não vi. Não toma mais balão, mano. Isso aqui eu não sei o que é. Ah! Depois que encher a barrinha, você solta o acelerador e acelera de novo. Ah, não! Nossa! Não vai bater em mim não, bolinho. pra lá. Ah, as duas se bateram. Eita. Bora, bora. Escapa aqui. Colocar uma bolha aqui no lugar estratégico. Aí, ó. Aqui. Ah, ah, ah que isso. Então vai. Ó, oh, nossa, tá acelerando mais que o, que o Fórmula 1. Né? Ah, tá quebrado o carro, agora que eu vi. Já gastei a toa de novo. Não sabia o que era pra fazer. Ah, louco, tio. Perdi. Mas da hora, cara. Muito bom. Aí, safety car aqui no final já. Epa, epa, epa. Eu quero entrar nos boxes aqui, ó. Aí, ó. Acabou nos boxes. Nossa, sumiu os caras lá atrás, cara. Não tem. Lançador. A bolinha ali. Aí, cara. Não pode. Beleza, vamos mais um. Acho que só pode ir na Alemanha mesmo. Bom. Pelo jeito, só pode ir na Alemanha mesmo. Aí, ó. Mas beleza. Vamos com 3 mil agora. Tá muito ler esse carro aí. E... Hum, vamos, vamos com o Alonso agora, vamos com o Alonso. Vamos colocar as ferramentas, nem sei o que serve esse negócio. Eita. Por que, que eu tenho que largar lá atrás, cara? Eu... É- Dá pra largar melhor, né, mano? Ó! Nossa! A buzina minha é umas ferramentas aqui, ó. Nossa! Ah, mas já quebrou meu carro não, cara. Ô louco. Olha, todo mundo batendo aqui. Sai daqui. Ah, conserta o carro aqui, agora que eu vi, cara. É, que que é isso? vida, pera aí. Meu chapéu, cara. Não dá pra virar. Corre. Acho que dá pra gente vencer, hein. Não. Uh, quase peguei. Ah, agora entendi, cara. Quando você aperta, mesmo que o carro tiver quebrado, você aperta o ar e arruma dali. Tá Interessante. Vem cá. Aê. Bibip. Um bibip das ferramentas, Nossa. Ah não! Ah não. Daí eu sou muito seco. Não tá consertando, cara. Nossa, acertei o Schumacher, parece. Ah, mano. Jurava que não ia acertar em mim. Essa roda ali, pouco torto. Beleza. Não vou acerta, cara. Não entendi essa ferramenta aqui. Eu acho que já gastou tudo até. De tanto que eu usei. Vamos entrar nos box aqui. Beleza. O rico a gente não pega os power up ali. Mas eu já tô com um já. Uh. Boa. Cares. Deixa eu ver. Ó, de novo, o cara tá lá longe. Ah, agora vai. Aí. Acelera. Ah, louco. Ah, não. Zoom. Ah, eu não consigo pegar as estrelas ali, cara. Ultrapassei o Schumacher. Beleza. Opa. Ah, tá. Eu vou ter que entrar nos boxes de novo. Ah, não, cara. Olha aqui, cara. Que isso. Ui. Pera aí. Ah, não. Vou dar muito perto. Caramba, mano. Desse jeito eu não vou ganhar mesmo. Nos boxes. Ah, já acabou já a corrida já, né? Toma! Aí, serela. Acabou já a corrida. Pelo menos fiquei em terceiro. Né? Ah, não! Não! Ai, ai, ai! <laughs> Tem corda. Ah, não, cara. Aproveitador. Ah, beleza. Então, foi esse o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Olha, eu fiquei em primeiro ainda no, time azul. Mas beleza. Foi esse o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Esse jogo é bom, cara. É muito bom. Pena que é demo, né? Não tem muitas pistas, não tem todos os carros. Mas mesmo assim é legal. Deixe seu like se você gostou desse jogo, se você gostou da minha jogatina, beleza? E se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os vídeos de Fórmula 1 aqui no canal quase todo dia, menos sábado e domingo, meio-dia e 15, beleza? Falou!